debtocracy and, and perestroika, where, you know, this was a huge phenomenon, right? On today's programme, we're discussing the documentary Debtocracy. What, in effect, the government is saying is that they're going to default in relationship to the Greek people. Cette destruction de valeur, il faut que quelqu'un la paye. Ben, les capitalistes n'ont pas l'intention de la payer eux-mêmes, hein. on les comprend d'ailleurs. <laughs> Ils ne sont pas altruistes. Aquí nació la democracia y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Authority needs to come from the bottom, not from the top. His documentary À mon avis, la zone euro n'est pas viable. Democracy is not appreciated, and when bankers talk to each other, are very contemptuous of democracy. Deptocracy, d e o c r a c ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα συγκροτήματα που δίνουν το χρόνο και τη δουλειά του Τρίτα παρατά στι κάλπες Μετά, μετά, να περιμένει να φύγει. Περαστική, αδιάφορα, εκάτσαν και κοιτούσαν δουλειές, την τι κοιλιές, κι αυτού του ενοχλούσαν. Κι απλά γονάτισες είναι πιο κοντά ρε παιδί μου. Δεξιά. Δεξιά ρε μαλάκα, στο σύνταγμα πηγαίνουμε. And I can imagine you in Black Leather meets a Domino. you know what I mean, no? Скільки ви тебе? Скільки тебе? but it's a democratic process. Public education will remain public. Αύριο έρχεται η Τρόικα, ζητάει 4.000 απολύσεις. οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο Ραδιομέγαρο και συνεχίζονται με τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας να μην δουν όμως τα αίματα.